Oui, bah, je suis ravie déjà d'être à Barcelone pour présenter Parole de King, mon nouveau documentaire sur euh, les drag en France. En el marco de la muestra internacional de films de mujeres, se estrenó en el estado el film Parole du King, de la directora Chris Lack, que recoge las diferentes experiencias de 23 activistas feministas, artistas y drag queens de Francia y Quebec a partir de la práctica política y artística de la teoría queer. Je me suis rendu compte que les gens se posaient beaucoup de questions y comprenaient pas pourquoi des femmes avaient envie de performer du masculin sur scène ou dans la vie. et qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi elle faisait ça, qu'est-ce que ça leur apportait. Et donc euh, j'ai commencé à rencontrer des drag et à discuter avec. Et je me suis aperçue qu'il y avait des envies très différentes en fait. Je pensais que c'était une façon. Être drag c'était une chose et en fait c'est plein de, raisons, de façons de faire, de parcours différents. Et c'est ce qui fait qu'au final, il y a 23 drag dans le film. Il y a 25 personnes dans le film et 23 drag qui expliquent, euh, en fonction de leur origine, de leur âge, de leur orientation sexuelle, de bah, comment ils sont arrivés à faire du drag king en fait. drag kings, a pesar de ser poco visibles, van tomando espacio. El film nos muestra una translación de la teoría de la performatividad de la filósofa Judith Butler, la construcción de modelos de masculinidad que quieren deconstruir el estereotipo y los códigos sociales establecidos, a partir de la representación de cabaret que ha sido un circuito alternativo para la libertad en la representación de los roles. c'est ce qui m'a intéressé dans le draking, c'est que c'est vraiment un outil, une boîte à outils euh, qui montre que le genre est très souple. ça n'existe pas homme, femme. Et, euh, les drag le montrent. En quelques minutes, tu comprends que euh, c'est construit, c'est appris, c'est beaucoup des vêtements, beaucoup des gestes et des codes sociaux. Et que tu mettes un homme, une femme dans la même journée, En la muestra internacional de films de mujeres, Parole du King pone sobre la escena cuestiones sobre la identidad de género y la identidad sexual que siempre han creído necesarias. En Parol de King, eh, la Cris Lac ha aconseguit eh, donar paraula a moltes d'aquestes persones que estan no només creant un discurs eh, queer, post-queer, doncs tal com diuen elles a, a la pel·lícula, eh, sobre, sobre tot el que significa encarnar la feminitat o deixar-la d'encarnar o encarnar la masculinitat, sinó que estan també reproduint eh, la pràctica política. C'est ça qui m'intéressait dans le drag c'est de montrer aux gens que, bah, regardez, vous dites, enfin, on a eu en France un moment, des moments très durs en 2013 et 2014 avec les mouvements contre le mariage pour tous et qui se sont crispés sur l'enseignement euh, des, études de genre à l'école parce qu'eux sont pour hommes, femmes, patriarcat, répartition des rôles. Et nous, et moi, c'est ma réponse, c'est ma façon de dire, bah, regardez, non, l'homme et la femme se construisent, apprend et on, on fait son chemin entre les deux. Uh, oferir una pantalla a totes aquelles pràctiques que moltes vegades nosaltres sabíem que s'havien considerat polítiques i consideraven polítiques i um, continuaven semblant fora d'escena i completament obscenes, per tant, no? per la, la major part de la, de la societat. Oh.